Кассилёри, улыбнитесь! И сегодня мы снимаем звонок алфавитом. Будем мы звонить нашей подруге и однокласснице Вике. Сейчас, ну, ты вырежешь, когда мы видишь, у меня такая проблема. Где-то я потеряла колечко, которое ты мне подарила. Э, э, э. Да, дашь еще одно? Есть только одно, да? Ешкин кот. У меня есть второе, но... Зайчик у тебя есть дома? У тебя есть дома зайчик? Зайчик? Зайчик. Игривый есть? Что? Игривый зайчик есть? Нет. Ё-моё! меня проблема, прям капец. Любишь кушать? Любишь кушать, а у Вика? Ну, Маму любишь свою? Любишь, да? Нет. не кстати, я нашла собой снеговика. Ночь наступает. О. О. Пипец.

У, да. Фиалковый цвет тебе нравится? Да, нравится, класс. Круто. Хомяк у нас тут э, вещи погрыз. Хомяк? да, хомяк. хомяк. Нет у нас хомяка, нет. пришел домой погрыз? Чужой, да, чужой. Шутка, шутка. Щука у нас, да шучу я. Нет, щука. Шутят так Юла, Юлу, Юлу тебе никто не подарил? Нет. Знаешь, я хотела Юлу. А зачем мне Юла? Яндекс так. Да? И тебя... Мы, мы снимали пранк алфавитом. И тебя разыграли. Да. А ты не заметила, что ли? Вика! Ты тоже? Пока! Мне кажется, это... Вот сейчас мы звонили Вике. Всем пока! Если вам понравилось, как мы разыгрывали Вику, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!